tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Digimon Link oynuyoruz. Digimon Link biliyorsunuz değil mi oyunu? Çok harika bir oyun. Burada benim çiftliğim var. Burada da takımım var. Takımım bu şekilde. En sevdiğim Digimon'la en sevdiğim birçok Digimon var. Çok Digimon'u seviyorum. Şimdi görev şimdi görev ödüllerimizi alıyoruz. Obinka ne coins? Digi coins. Şimdi hediyeler. Hepsini alalım. Şimdi eğitim zamanı. Ben eğitim yapmayı severim. Şimdi Ben bu Digimon'ı çok seviyorum. Çok harika bir Digimon. Şimdi et veriyoruz ve güçlenecek. İzleyin nasıl level atlıyor. Level upgrade. Çok harika. Benim zup işte Zudo, bu da Zudomon. Bu da Brigimon. Bu da Toy Agumon. Dorumon, Dorumon mu? Ha Dorumon. Evet Dorumon. Bu da Avakmon. Bir de iki tane var. Triamon ve Renamon var. İşte işte benim bilim anlarım bu şekilde. Şimdi bir Ukens oynayacağız. Normal Ukens. Görev bir görevi daha tamamladık. Günlük görevimiz. package. Following them. Go the battle, go the battle. İşte rakibin takımı burada. Benim takımım da burada. Şimdi ben normal bir atak yapacağım. Şuna saldıralım. Bakın nasıl damage Yok ya azıcık yedi. Güçlü atak. Güçlüymüş. Ateş saldırısı. Rakibin sırası. Atak. Iııı. git ona. Alayım. Tamam normal atak yapalım. Atak. Heh. güçlü. Go. Aa, atak'ı bastım çıktılar? Hii. İki Digimon'um kaldı. Aa bu kapağı saldırısı. Ha bizimki en güçlüsü. Atak. Hii. Nereye tek bir Digimon'um kaldı? Al bakalım. Ama en azından güçlendirdim. Level 10 çünkü. 4 Bu diyeceğim anlasam. Yo! woo, Biber saldırısı. Heh. Biber at. Biber nefesiymiş. Ne? dinossauro que eu pequeno. Né? Libere-me com esse. Osso, pera, tane Ürkest oynamıştım ve kazandım evet. Zaten oynamıştım ve kazandım. Evet. Şimdi hediyelerimizi aldığımıza göre haberleri boş ver. Şimdi Digimonları güçlendirme zamanı. Yemekle. It's bad. Not bad. Digivol'lama zamanı. Sevdiğim Digimon'ı Digivol'luyorum. Bakın şimdi güçlü olacak. Oo bakın ne kadar güzel bir Digimon oldu. Böyle harika Digimon'um yoktu. Bir daha Digivol Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle Digimon oyunları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki videoma gidebilirsiniz ve şuradaki videoya tıklarsanız da bir dakikili videoya gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.